Will ich lieber den Arm was geben. Ach, da seid ihr. Ihr ah. seid, ja hier. Ja, ja, aber da, sind wir ja alle zusammen. Ja, klar. Aber einer fehlt da noch, der Flaschensammler. Wo ist denn der? der, der, der ist was holen. Der kommt gleich wieder. Ach so. Ja. Na, dann müssen wir mal warten. Genau. Dann warten wir auf ihn.